मुोध करी आम प्रिय मुख्यमंत्री को से ये प्रोजेक्ट गुड़ी को उद्घाटन करेंगे और भित्तिपथर स्थापन करेंगे अनबल सिंह सर ये शुभ मुहूर्त गोटे जोरदार कर देखा मुझ अनुरोध करी जो कथा आम प्रिय मुख्यमंत्री से कथा रखिंट कथार अच्छी रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन ना जाए जे कथा दे कथा रखती ना हूँ नवीन पट्टनायक जहाँ कथार नुहे कमर ओडा शिखे ना हो नवीन पट्टनायक भरोसार अन्य ना हूँ नवीन पट्टनायक तेज आसतु आम समस्त प्रिय मुख्यमंत्री मानवर मुख्यमंत्री को मोहर दीपद शुणा अनबल सी एम सार प्रिय भाई और बोनी माने आपन समस्त को मोर जुआर जय प्रभु नरसिंहनाथ पाइकमाल रे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हब आपन माने खुशी तो मान्यवर मंत्रीगणों मान्यवर गण प्रिय भाई और बोणे माने आपन मान को समस्त को मोर जुआर आज पुणी पूरी पाइकमाल आसी मु बहुत खुशी गत डिसेंबर मास रे आपन मानन को बेटी थी दी आपन मान को विपुल स्नेह श्रद्धा और आशीर्वाद मोटे अभिप्त कर सब बेले आपन मान को निकटरे ऋणी आज सभा आमर माँ मैंने बहुत संख्यारे उपस्थित अच्छा मिशन शक्ति रे से माने बहुत भल काम कर आज एठारे माँ मान एक कोटी तेईस तो लक्ष ट सहायता दि जा मोर आशा आपन माने टे भल उद्योग सुनाम करे गत थे मुदमपुर कन्स्टिट्युएसी कि घोषणा करी से पैकमाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करा जाए चक्रतार डैम काम आरंभ हो सारी thirty three by 11 KV substation पाए जमी आइडेंटिफाई हो सारी छी वो कथा नुए काम रे विश्वास करे गत डिसेम्बर पदमपुर जिला विश्व હું ઘોષણા કરી હતી આ એકો એકો વર્ષ મધ્યરે નિશ્ચય କରାଯିବ બાકી સબુ કામ સમય ભીતરે କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ Etakwaasile among urban Manku, railways, paddy procurement, crop insurance, kendu leaf GST आदि विश्व अनेक प्रस्तुति दे प्रभु नरसिंहनाथ को पाकरे उपासना करी छे જે માન્યવર કેન્દ્ર મંત્રી માનકુ સે માન કરો प्रतिश्रुति বিষয়ে টিকে মনে পকাই দিয়ন্তু ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୟାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି ଗତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିତିଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ प्रति एनएसी एवं प्रति वार्ड विकास पाएँ આપણ માને પોતે પ્રપોઝલ દેવથી દે હું ખુશી જે ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ବିଟି କରି ଏ ଟଙ୍କା ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ବିଟି କରି ଟଙ୍କା ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ କରାଯିବ उड़ीसा इतिहास रे प्रथम मोर पूरा विश्वास ए अंचल विकास को आगे नेबारे यह सहायक हेब जय जगन्नाथ